Here baie baie dankie vir u woord, vir die vreugde om daaruit te lees en daaruit te leer. Gee dat u woord vanaand die lig vir my pad, die helder lamp vir my voetval sal wees. Rig my lewe. Rig my lewe in die weë van die Here. Laat u woord, laat openbaring vanaand my hiertoe begelei in die naam van Christus. Amen. Ons is by Openbaring 8 tot 10 vanaand. Ons sê vir mekaar, ehm um, Openbaring het 'n bepaalde skema wat Johannes volg. Hoe hy sy visioene wat hy by die Here kry beskryf. Johannes werk tyd ruimtelik. Tyd bedoelende van die begin van die eindtyd, Jesus se hemelvaart tot by die einde van die eindtyd, sy wederkoms. Dis die tydspieël waar binne Openbaring grootliks afspeel en dan speel dit af tussen die aarde en die hemel. En Daar is sommer 'n klompie hoofstukke wat uh, op daai skaal loop in die in die boek Openbaring wat ek net daar uitlig hoofstuk 4 tot 6 hoofstuk 8 12 14 15 19 en 20 speel af in die hemel en dan eintlik die res speel af op die aarde nou en dan wisseling tussen die hemel en die aarde. En mense moet altyd dit onthou, dis die dis hoe Johannes dit sien. Jesus se ingang in die hemel hoofstuk 5 het ons gelees, sy uitgang uit die hemel hoofstuk 19 sal ons nog lees as hy terugkom vir die wederkoms. En dan vat hoofstuk 20 tot by hoofstuk 22 vers 5, 20 vanaf vers 11 tot 22 vers 5 ons vir 'n oomblik aan kan die wederkoms. Maar min of meer is dit hoe Openbaring se struktuur loop. En min of meer elke keer vat Johannes jou vanaf die hemelvaart tot by die wederkoms as hy 'n bepaalde episode hanteer. En ons is vanaand by die blaas van die trompette, sewe trompette. Nou, as ons Johannes lees op Johannes se terme, en nie die vraag vra wat die kerk altyd gevra het deur eeue. Nou waar blaas die trompette en wanneer blaas dit? Is dit by die reformatie, soos party ons gesê het? Is dit die anti-kris en die paus? Is dit um, nou met Saddam Hussein het 'n paar aanhouings gevra, maar as jy Johannes lees en jy onthou Johannes wil vir die kerk van die Here vertel Christus is tussen die eerste en die tweede koms die Here wat regeer. Dit gaan oor Christus. Dit gaan nie oor wêreldryke in die eerste plek nie. Dit gaan nie in die eerste plek oor mense nie, dit gaan oor Christus. Maar die vraag wat jy het agter hoofstuk 8 tot 10. Dit is waar ek het nou gesien Christus is in die hemel, hy regeer. Ek as gelowige het dit ons nou in hoofstuk 4 en 5 beleef. Ek was deel van die hemelse erediens toe Christus daar aangekom het. Ek het saam met die skares gesing aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort al die lof. Maar ek het gesien in hoofstuk 6 en 7 dat dit hier op aarde verskriklik gaan wees toe daai ruiters losgelaat is en hulle ry al die pad tussen die hemelvaart nie wederkoms. En ek het gehoor Christus merk sy mense. Uh, in hoofstuk 7 as die eindtyd begin ons op aarde kry Christus se merk sodat ons behoue kan bly, dat ons syne kan bly vir altyd. En ek het gesien ons gaan staande bly op die dag van die Here. Maar nou wil die Here vir Johannes 'n bietjie duideliker wys. Johannes, kom ons gaan besoek weer hierdie tyd tussen die hemelvaart en die wederkoms. Kom ek vat jou weer op 'n reis deur die geskiedenis. Dit gaan wees so sewe trompette wat blaas. Vanaf Jesus se hemelvaart tot op die aarde, ag tot by sy terugkeer op aarde, gaan die wêreld ehm um, sewe trompette hoor wat blaas. So die punt is nie geliefdes om hierdie trompette aan sekere datums vas te maak nie. Dis om te sê hulle blaas reg deur die geskiedenis. Net soos daai ruiters, het julle gesien, hardloop reg deur die geskiedenis. Dit begin in die hemel, so ons sluit aan as jy die teks saam met my het. Ehm um, um, net om dalk dit vir mekaar te sê wat ons op die transparant ook het, ehm um, Johannes wil vir ons dis nou invat in hierdie wêreld. En hy wil veral in hoofstuk 8 en 9 hoofstuk 8 en hoofstuk 9 wil vir ons sê so lyk dit in die sondige wêreld. Ons gaan dit vanaand sien. So lyk dit in die wêreld waar daar 'n nuwe figuur op die toneel kom, al hoe meer. Johannes ontwikkel hom al stadig, nie so vinnig nie, maar ons ken hom later die draak, die Satan. Maar so lyk dit in die wêreld waar die bose is. So hoofstuk Maar hy wil ook vir ons wys hoekom gaan dit in die skepping sleg. So hoofstuk 8 gaan vir ons vertel wat gebeur in die skepping, God se fisiese skepping tussen die hemelvaart en die wederkoms. En hy gaan vir ons vertel fisies wat gebeur in die wêreld, maar dan met name die godlose en die goddelose wêreld, want albei is te gelyk waar. As jy godloos is, is jy ook goddeloos. En hy wil vir ons wys hoe lyk dit ook. En uiteindelik is ons teen die einde van hoofstuk 9 gekom, as ons uitasem, net soos wat ons was na hoofstuk 6, dat ons sê gedoorie waar Johannes is daar hoop vir gelowiges. Dan sê hy ja. Dan gaan ons in hoofstuk 10 en hoofstuk 11 weer 'n keer die wêreld besoek, tussen die hemelvaart en die wederkoms, maar dan die vraag, wat doen gelowiges hierop? So jy kry dieselfde struktuur as wat jy in hoofstuk 6 en 7 gehad het. Onthou julle hoofstuk 6 het ons vanaf die hemelvaart tot by die wederkoms gevat in die wêreld van die goddeloosheid en dit het geëindig met julle onthou die ouens wat gevra het berge val op ons en heuwels bedek ons. En toe hoofstuk 7 die antwoord gehad wie sal staan op die dag van die Here? Toe het ons gesien gelowiges gaan staan. Mense wat deur Christus gekoop is met sy bloed sal staan op die dag van die Here. Nou gaan Johannes ons in groter detail in die wêreld invat. En dit raak 'n bietjie soos die Hollanders sou sê scary. Hoofstuk 9 is nie een leuke hoofstuk nie. Dit is een omgesukkelde hoofstuk. Daar is uh dit is uh dit dit is dit is um redelik daar behoort eintlik 'n eh, 'n 'n 'n 'n waarskuwing te wees soos op televisieprogramme. Hierdie is nie vir sensitiewe kykers bedoel nie lees versigtig. Jy het ouers, jy het geestelike volwasse leiding nodig om jou hier te beskerm. Lees dit in die teenwoordigheid van geestelike volwasse mense, want dit kan jou ontstel, sensitiewe gelowiges. Dit is so. Goed, kom ons gaan. Sit reg. So jy ek het nou die ouderoms daar's nie ouderoms beperk nie, ons net lees versigtig. Goed. Maar die Heilige Gees sal ons lei in die waarheid hou moet. Goed. So ons gaan kyk wat gebeur in die ongelowige wêreld en ons gaan kyk weer 'n keer Wat is die roeping van gelowiges? En hoekom is dit so dat dit sleg gaan in die wêreld? En hoekom is dit so dat Christene doodgaan in die wêreld, vermoor word en alles? Uiteindelik gaan hoofstuk uh eh, 8 tot 11 ons sulke antwoorde gee. Sulke flits antwoorde gee op van hierdie vraag. Goed. Hoofstuk 8 begin in die hemel uh voordat ons aarde toe gaan. As die lam in die hemel, die sewende seël oopmaak in die hemel. Ehm um, want hierdie sewe seels hardloop tussen die hemelvaart en die wederkoms, nou saak sewe trompette. Dan hoor ek is daar 'n halfuur stilte in die hemel. En dit bly fascinerend om deur die eeue te lees hoe dit verstaan as hierdie halfuur stilte. Ag, ek het al die ou simpel grappie gemaak dat party ons gesê het daar was vir 'n halfuur lank nie mans in die hemel nie of so. Was dit vrouens? Ek kan nie onthou nie. Maar ehm um, skoma stilte was in die hemel, maar hoe dit ook al sy interessant genoeg wil die meeste skrifverklaarders deur die eeue vir ons sê dit bou eintlik 'n spanningsmoment. Want ons het mos nou agtergekom Johannes as jy hom lees soos wat jy 'n goeie verhaal ook moet lees. Ek bedoel God se woord, hoor my nie verkeerd nie. Maar dan bou Johannes hierdie spanningsmomente en hy het mos hierdie vraag, wie sal staande bly? Dan nou moet jy verder lees. Of hoofstuk 4 eindig met Sjoe, ek was nou in die hemel, maar ek het nie vir Jesus gesien nie. Waar is Jesus? Dan nou moet jy hoofstuk 5 lees. En jy het nou in hoofstuk 6 gelees, almal lê op die grond, maar nou wil jy hom weet wie staan. Nou lees jy hoofstuk 7. En nou gaan hierdie seels oop en jy hoor is doodstil in die hemel. Maar ons was in die hemel en almal sing en is vrolik. So hoekom sit jy beskiklik stil in die hemel? Dit behoort vir jou 'n probleem te wees. Jy behoort 'n vraag te vra. Here, ons was nou by u fees, nou is hulle almal tjoep, my stil. Wat is gebeur nie gebeur? En dan sien ons ewe skielik Johannes wil vir ons sê hoekom. Maar staan sewe engele met sewe trompette. Vers 3 van hoofstuk 8 Openbaring 8 vers 3 en 'n ander engel het gekom en hierdie engel het ehm um, wierook en het hierdie wierook in die bak voor God se troon gemeng met die gebede van die gelowiges. Nou kan ek net gou terugflits na hoofstuk 5 toe. Openbaring 5 het ons vertel toe ons Here Jesus in die hemel aankom het het die hemelse kerk op sieters gespeel. En daar was ook 'n wierookbak met die gebede van gelowiges. En toe het ons vir mekaar gesê, dis jou en my gebede. Dis die aardse kerk se gebede gaan na God toe soos wierook en dit word gemeng en die die beeld is dis 'n welriekende geur. Altyd, altyd, altyd in die tempels en ook in die tempel van die Here in die Ou Testament het jy wierook gebrand. Daar was 'n reukoffer ook aan die Here, 'n welriekende geur. En die wierook se punt is om vir jou te herinner jy's nie teenwoordigheid van God. Ek het 'n Amerikaanse vriend wat altyd in sy huis wierook brand. Hy sê dis boeddhist, hy's ag maar nonsens man. Hy sê dit herinner my altyd aan die Here, want in die hemel gaan my gebed soos wierook wees. Hoe kan ek nie my huis op nou en dan as ek in my studie, in sy studeerkamer as altyd, hy sê dis sy plek waar hy bid, herinner hom aan die Here. Dit spreek my nogal aan. Want ons ryk na enigiets behalwe na wierook, ekskuus. Ja, so iets. Maar maar Paulus sê in 2 Korinte 2:14, ons is die aroma. Hy gebruik twee Griekse woorde. Ons is die geur en die aroma. Letterlik uh, is die implikasie ons is die wierook. Die vertalings vertaal dit ook so al staan dit nie letterlik so in die Griekse teks nie is die veronderstelling God het nie meer hier op aarde 'n altaar nie. Tempel is mos nou weg. Maar jy en ek is nou priesters, priesters en konings. En jy en ek vervul nou die funksie van van 'n priester. Paulus weet dit. Hy sê gee julle self as lewende offers. Julle onthou Romeine 12. Hy sê in 2 Korintiërs 2 ons is die wierook wat vir Christus deur Christus vir God gebrand word. Soos in die tempel daar wierook is wat sê jy is nou op heilige grond. Behoort mense jou uit te reik. Ek onthou hierdie Einstamerikaanse vriend vir my Leonard Sweet het eendag 'n preek gehad. Toe vra hy toe vra hy vir 'n gemeenskap my vertel, vertel bietjie, ryk julle Jesus aan mense. En al die reaksies en hoe mense begin vertel wat 'n soort geure hulle aan sekere Christene vind. Nou Paulus gee toe, hy sê vir party mense ryk ons soos die dood. Hy sê dit. Hy sê nie Christene, jy stink vir hulle. Hy sê maar weet jy wat maak dit saak? Ek gee nog steeds die lewe af. So jy moet net nie na jouself ryk nie, na Jesus ryk. Dis die punt. Jy moet die lewe van Jesus joune maak, sy geur joune maak, sy lewensgeur en dan word jy vir God gebrand. Maar nou sê Johannes, ons gebede word 'n wierook. God ryk ons gebed. Dis mooi. Hy hoor dit nie net nie. O ja, hy doen. Maar ek bedoel hy hoor nie net gebed nie. Psalm 65 waar God sê is dit vers 2 3 uh almal moet na die Here toe kom, die hoorder van gebed. Maar God ryk gebed. En dit word in hierdie wierookbak gemeng en dan gebeur daar 'n interessante ding. Die reuk vers 4 van Openbaring 8 gaan op voor God. En die engel vat hierdie hele hierdie hele houer vol gebede en keer dit om op die aarde vers 5. Nou gaan ons terug aarde toe. Wat beteken dit? hier kom al hierdie gebede van die aarde af op in hierdie bak. Dit kom soos 'n geur na die Here toe en die engel keer dit weer om. Party skrifverklaarders sê dis gebede wat verwerp word. Dis nie die geval nie. Dit is juis gebede wat verantwoord word. Jy word die antwoord op jou eie gebed, soos wat jou gebede God se neus die hemelse troon sal tref en dit is tot sy eer en dit gaan deur Christus hoor God en beantwoord hy gebed. Hierdie is juis 'n simbool sê die meeste mense deur die eeue van hoe God gebed verhoor. Dat die wierook altaar moet die heeltyd omgekeer word en omgekeer word. Jy verstaan die beeld. Hy hy moet oorvloei en omkeer, oorvloei en omkeer. So die vraag wat jy en ek vanaand vir mekaar moet vra oor ons eie gebedslewe, is ons gebede in daai in daai altaar, ag in daai wierook brandofferaltaar. Het God iets om terug te gooi op Suid-Afrika? Soos wat ons bid, meng dit voor God se troon, styg dit op. Ek kom Paulus se beelde bysit, Romeine 8. Die Heilige Gees pleit vir ons by die Vader. Onthou jy? Romeine 8:26. Ek kan Romeine 8 vers 3:34 bysit. Um Christus is aan die regterhand van God. Hy bid vir ons. En ons almal bid en is hierdie welriekende geur Want die vraag is nou geliefdes, hoe waar is God? Wat doen God in die wêreld? Jy hoor dit dikwels, dis die standaard ehm um, ek sê altyd ek nou eendag vir iemand gesê ateïsme 101 begin met verwyd God. Nou ja, goed, ateïsme 202 en 303 sê dit ook, hulle vorder nie. Al ah, verwyd God, verwyd God, verwyd God. Dis al wat hulle doen. Iemand moet die skuld kry. Toe ek nou die dag met 'n ou praat wat dit ook weer uitdeel, sê ek lyk vir my jy's nou al by uh, ateïsme 303, maar dis nog steeds dieselfde as 101. Dis God se skuld. Ek sê dis interessant. Kan ek jou vra toe dit met jou goed gegaan het, was dit ook God se skuld? Want lyk vir my sê dit sleg gaan. Jy glo nie in hom nie. Jy sê hy bestaan nie, maar dis sy skuld sit sleg gaan. Maar as dit goed gaan, dis nie sy skuld nie, dis sommer joune. Terwyl ek as ek Jakobus 1 vers 18 lees, alle goeie gawes, alles wat goed is, kom van wie af? Van die Here. Alles wat sleg is, sê Jakobus 4, kom van wie af? Mens af. Ek sê altyd vir ons ook, okay, dis ateïsme 303. Kom ek leer jou Christendom 101. Alle goeie gawes kom van die Here af. Alles wat sleg is, kom van ons wat begeer en moord pleeg en hoereer en steel en alles vernietig. Raai wat? Waar die moeilikheid in die skepping gekom? Nie in die skepping nie, by die mense. By dag 6. Dag 1 tot 5 is heel heel goed gewees. Goed. So hierdie is 'n aangename reukwolk. En dan begin hierdie trompette blaas. En ek wil nie te lank daarby stil staan nie, anders gaan ons nie deur alles vorder nie. Maar trompette in die Bybel het verskillende funksies en ek wil dit net belig en los. Eh, dis van selfspreekend. Daar blaas ses trompette. Hoekom kies Johannes die simboliek van sewe trompette? Die sewe seels kan ons verstaan want dit is 'n boekrol, dis God se wil, dis op 'n boek. Nou ja, sewe seels oopgemaak, maar hoekom sewe trompette? Wel, trompette in die Bybel het baie sterk funksies. Dit kondig oorlog aan. Trompette word geblaas as die volk skree om hulp na die Here toe. Here help, ons blaas op trompette om die aandag te trek as te ware. Wanneer hulle gewen het, wanneer die volk oorwinningsvuur en mense oorwinningsvuur, vreugdeklanke, né, 'n vreugde trompet geskaal. Wanneer die Here verskyn op die berg Sinaai, die verskyninge, God verskyning, blaas hemelse engele op hulle trompette om aan te kondig die lewende God is in die huis of op die berg. Ons hoor by die wederkoms elke keer Jesus sê die laaste trompet geskaal sal weer klink en dan sal die Here kom. So julle verstaan trompette het baie funksies na God toe. So ons weet onmiddellik as daar sewe trompette is, dis in hierdie tradisie van God se woord dat dit blaas. Dit wil iets vir ons sê God is betrokke. God is in die wêreld. Miskien blaas die trompette, hoe sal ons weet om God se aandag te trek? Miskien blaas hierdie trompette om ons aandag op God te vestig. Miskien sê dit vir ons die tyd is min, maar maar al hierdie funksies lê in die blaas van hierdie trompette. So kom ons gaan kyk. Nou gaan ons na hierdie eerste vier trompette toe wat blaas vanaf vers 6 af. En ek wil gou vir jou sê, hierdie trompette se blaas het 'n baie sterk parallel met die 10 plaas Johannes gebruik eintlik die 10 pla as model in sy agterkop. Herinner julle toe ons die eerste aand begin het met Openbaring het ons vir mekaar gesê Johannes het nie taal om oor God te praat nie. Waar gaan leen hy taal? By God se woord, by die Bybel. Anders hy het net die Ou Testament wat ons nou ken as die Ou Testament. En hy gebruik die beelde uit die Ou Testament en waar het jy aanduidings van God se straf beter en meer kompak as die 10 pla? So, Ons eerste trompet waarna ons kyk in vers 8 vers 7. Ag die eerste engel blaas op sy trompet en haal en vuur gemeng met bloed val op die aarde. En eh, ek verwys jou sommer net na Eksodus 9, al daai beelde van die haal en die bloed. So hier is amper 'n sinistere herhaling van Egipte. Die wêreld tussen die hemelvaart en die wederkoms soos Egipte. En God vra die wêreld se aandag, hy het die farao se aandag gevra. Wat het God gesê? Let op, ek wil vir jou iets sê. Toe sê die farao, ek let geniks op nie. Sê die Here, kan ek jou aandag kry? Sê jy kan nie. Jy kan nie vir Moses stuur ou 'n uh, uh, uh, ou wat nie eers kan oordentlik praat Egipties nie, wat gevlug het. Jy het nie my aandag nie. En toe sê die Here, "Kan ek asseblief jou aandag kry as ek 'n paar plaas stuur? Sal jy dan weet ek is die Here. Ek stuur dit nie om mense seer te maak nie. Ek soek die Farao se aandag. Ek wil vir hom iets sê, laat my mense gaan." En net dalk is hierdie trompette wat blaas wat die Here sê, "Ek wil julle nie straf nie. Ek vra julle aandag. Stop." Haggai, ek het vanoggend by die gemeente oor Haggai gepreek en vir hulle sê, "2, 3 keer sê die Here in Haggai 1, let op." soos die 83 vertaling vertaal, neem ter harte. Die Here wil mense se aandag hê. Dink, stop. Hierdie trompette, hoor. Ek soek jou aandag. Kan nie so aangaan soos jy aangaan nie. En eerstens word die land getref, maar let op. Let baie mooi op Johannes vertel elke keer. Hy skryf dit aangrypend, 'n derde en 'n derde en 'n derde. Derde van die aarde, 'n derde van die bome, en 'n derde van die land. Die getal 3, derdes is hier baie belangrik. Land word getref. Doodgewoon, nie mense nie, land. Derde, derde, derde. Die land wat vir ons kos gee, aarde, bome, groen gras, daar waar jy elke dag lewe, die doodgewone onskuldige skepping van God. Wat Paulus en sê laat sê in Romeine 8 vers 23, God se skepping skree en sê, Here, stop dit. Dis mense wat dit aan ons doen. Ag ons leef in 'n wêreld wat versink onder wreedheid ook teenoor God se skepping. Gifgasse, plasties. Ek bedoel gelukkig is ons bietjie meer bewus daarvan, maar jy sien wat doen plasties aan die wêreld hoe die seebronne toegestop word. Hoeveel seevoëls ek daai dag gestudie gelees waar hulle sê oor die 8 miljoen voëls sterf per jaar in die see van plastiese inname. Is besig om die skepping te vernietig met ehm um, God sê gee aandag. Ehm um, tweedens, tweede trompet blaas vers 8 en 9. En en en let op dis soos 'n groot vuurbal wat die see tref. Derde van die see word bloed, derde van al die diere in die see, die visse gaan dood en 'n derde van die skepe. Weer 'n keer, derde, derde, derde. Nou van die land na die see. Net soos die land vir ons kos gee, is die see in die Bybelse tyd die plek van handel, skepe, handel dryf wat inkomste maak, ekonomie, visvang wat groot deel van mense se kos is in die Bybelse wêreld en ook vandag visse wat sterf en die see, derde, derde, derde. Drie dinge word getref en 'n derde van elkeen. Let op hoe mooi Johannes dit beskryf. Derde van die bome, derde van die plante, derde van die gras derde van die see, derde van die visse, derde van die skepe. Derde trompet blaas vers 10 tot 11 en ek vergelyk dit die hele tyd so in die agtergrond met die 10 plaas in Egipte. Vars water word getref. Ekskuus, daar's 'n spelfout. Mense sterf. 'n Derde, derde, derde. Die derde engel blaas op sy trompet. 'n Groot ster val uit die hemel. Soos 'n vuurvlam val hy die riviere. En ons hoor daar die naam van hierdie ster. Ek dink dit word vertaal in Afrikaans met bitterals. Dis 'n kruie wat mense gebruik het in die antieke wêreld as hulle gedink het hulle het lintwurms. Dan drink hulle hierdie is letterlik om jou skoon te kry van goggas. En uh maar hierdie een werk nou teen hulle. Hy maak hulle nie skoon nie, is nie pergasie nie. Dis die dood. Derde van die waters word bitter. En baie mense sterf. So wat wat hoor jy as hierdie trompette begin blaas? Die land word getref, see word getref, vars water word getref. Dis interessant. Ek as ek nou tyd gehad het, dit interesseer my. Ek gaan kyk na nou, hierdie studie wat UNESCO gedoen het. UNESCO sê die volgende iets wat meer kosbaar is as olie is vars water. Die hulle reken, daar's ouens wat reken die volgende wêreldoorlog sal oor vars water gaan. Want um, hulle sê eh, as ek reg onthou, eh, eerste wêreld mense neem so tot 250 liter water 'n dag vir gebruik en die gemiddelde persone in die 2/3 wêreld gebruik so ongeveer 5 liter 'n dag. So die groot geveg kom. Ons sien in ons eie land is daar droogtes. Is nou 'n bietjie rustig, maar onthou julle die Kaap nou die dag? Onthou ons die Vaaldam se leeg wees 2 jaar terug, 3 jaar terug? Ehm um, dis amper daai skree dat water word besoedel. Die die die bitterals skoon water word vuil. Ek het 'n studie gelees een keer wat sê as jy in Duitsland vir 'n maand lank jy van die riviere se water drink, sal jy doodgaan. Net eenvoudig elke dag, net sonder om dit te skoon te maak, net dit te drink. Sal jy doodgaan. Dit is verskriklik, né? Wat mense eintlik aan die wêreld doen en wat God sê is gee aandag my skepping sterf. Herinner julle julle in Openbaring 4 hoe God hom bekend gestel in of hoe sing die hemele? Um die almagtige, die skepper van die aarde en die hemel. Ek herinner my uh toe ons in Duitsland gebly het, ons het al so 18 maande daar gebly in die afgelope klompie jare 8 jaar so 'n maand 'n jaar in Holland. Dan kry ek altyd skaam as ek sien hoe die hoe aktiviste die skepping beskerm, maar dink ek ons as Christene moet meer doen. Dis ons Vader se plek. Ons opdrag, die eerste opdrag aan ons is pas my skepping op. Pas my skepping op en ons los dit eintlik. Pas my skepping op. Keer. Ek bedoel ek kan deur elke dag net al die ligte af te sit, 'n klomp kilowatt se koolstofdioksied spaar wat in die lug opgaan net deur elektrisiteit te spaar net deur nou en dan minder plastiek te gebruik deur net nou en dan goeders op te tel deur net mense bewus te maak moenie plastiek in die water gooi nie um wees bedagsaam dis God se wêreld God sê kyk na my skepping my skepping lei en dan dit raak meer sin 'n ster as die vierde trompet blaas. Hoofstuk 12, ag 8 vers 12. Nog 'n engel, as hy sy trompet blaas, word die son getref en dan sien ons 'n derde van die maan, 'n derde van die son en 'n derde van die sterre verduister. Nou het ons die hele skepping. Ons het die land, ons het die seewater, ons het die vars water en ons het die hemelruim. Jy verstaan, hierdie is 'n beeld wat sê tussen die hemelvaart en die wederkoms gaan God se skepping swaar kry. En ons sien dit, droogtes, oorloë, ehm um, nie net oorloë nie, ehm um, besoedeling, ehm um, uh, die temperature wat aardskudding skuif, jy het nou eendag gesien in Anchorage was dit 32 grade. Ek bedoel, bid jou dit aan, jy gaan in die pole en daar in dit word 32 grade. Europa het na hierdag 42, 43 grade gehad. Die warm sou uit mense gaan van hitte dood. Die wêreld is besig om kop onderste bo in alle rigtings te gaan. En God sê, sal iemand asseblief ook pleit vir my skepping? Want ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde maak. Ek red nie net siele nie, ek red my wêreld. Ek is die skepper. My heel eerste funksie was ek het 'n wêreld gemaak. Miskien het ons net alles opgegee vir ons siele. Ek onthou NT Wright in sy boek, een van sy boeke ook wat hy sê ons moet nooit opgee dat God ook vir ons 'n nuwe liggaam gaan maak nie, want jy kan net in 'n nuwe wêreld bly as jy 'n mens is. Jy kan nie met 'n siel daar bly nie. Jy het 'n nuwe liggaam nodig om in God se nuwe wêreld te wees. Daarom gaan ons uiteindelik sien na 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. So wat sê hierdie eerste vier trompette voor ons by die volgende 3 kom? Wat ons nou vir mekaar gesê, die ganse skepping Maar hoor egter God se genade, nie alles nie. Nie 2/3 nie, 'n derde. Wat sê dit? God meng altyd genade, hy keer dat sy skepping verwoes word. Altyd genade. Niks ontsnap dit nie, maar niks word alles net een slag vernietig nie. So God is genadig. God wil nie sy wêreld vernietig nie. Maar Maar as hierdie skepping so getref word, dan dan is die vraag en ons het, ek het dit probeer nou sê ook. Ehm um, dis nie maar net dat God daar sit en hy maak sy skepping seer nie. Jy moet nou gaan uit uitwerk hoekom hoekom is die water bitter? Want jy gaan sien mense doen dit wat teen God is. So dis nie maar net die skepping wat getref word nie. Jy moet gaan vra hoekom is is die kosproduksie so af? Ek, as ek nou eendag gestudie lees wat sê 25% van al die baie boere bedryf in in Duitsland is omtrent dood vanweë gifgasse. En jy moet gaan lees, as aan die baie is nie kans nie bestaan nie as mense. Die wêreldbevolking is afhanklik van die voortbestaan van baie, maar al die insekdoders het die het baie populasie in Duitsland die afgelope paar jaar 25% gekrimp. Vriende, dit is skrikwekkende goeters sodat ons lekker mooi goedjies kan eet en uh, organies gemanipuleerde kos kan eet dikwels, um, word God se skepping net kunsmatig vernietig deur baie mense. En ons het 'n verantwoordelikheid. Goed, hoofstuk 9. Nou gaan dit bietjie donkerder. Nou gaan dit na die wêreld toe, na die mensewêreld. Ons was nou in die skepping. Die eerste 5 dae van Genesis 1. Nou is ons by dag 6 se ouens die mens. Maar eers agter dit alles staan Christus. Ek wil dit net daarmee begin in hoofstuk 9. Want hoofstuk 9 is waarskynlik die donkerste hoofstuk in Openbaring. Soos ek gesê het, hier kom daai waarskuwing. Lees versigtig. Dit kan sensitiewe lesers ontstel. Goed. Ons lees die vyfde engel. Ek lees ons in hoofstuk 9 vers 1 van 'n ster wat die aarde tref. En ons lees as jy die 5de 9 vers 1, as jy die 5de engel op sy trompet blaas, val daar 'n ster uit die hemel. En hierdie ster val 'n gat in die aarde in so bodemlose put, vers 2. En soos hierdie onderaardse put oopgaan, kom maar so rook uit en die son word donker en die lig van wie hierdie rook Jo, ja, dis 'n sataniese beeld hierdie. Dit sê vir jou daar's 'n sonsverduistering. Maar maar hierdie verduistering is meer skrikwekkend as dit. Dis 'n poging, let wel ek sê, 'n poging tot 'n godsverduistering. As jy hoor wat ek. Dis 'n poging van Satan om die wêreld te verdonker met 'n sataniese rook. Dis 'n ster wat die aarde oopval en 'n bose rook wat uit onderaardse diepte opkom. 'n 'n 'n donker vreesaanjaende toneel. Die bose is in die huis. Is op die aarde. Van wie ons later meer gaan werk. Ehm um, die onderaardse diepte word dikwels ook as die woonplek van die bose verstaan in Joodse tekste, ook in die Bybel. En dis amper asof daar 'n soort instroom van boosheid in die wêreld is. Um, en nou gaan ons verder. Vers 2 en verder word sprinkane, ons sien 'n eh, sprinkaanplaag soos soos hierdie rook kom vers 3 kom daar sprinkane op die aarde en hulle het die krag van skerpioene. Uh dit herinner my onmiddellik aan die Ou Testamentiese profeet Joël wat vertel het van hierdie sprinkaanplaag wat kom as straf van die Here oor die Israeliete, Joël hoofstuk 2. Dit die krag wat lê, dis die krag van skorpioene. Onthou jy dat Jesus in Lukas 11 onder andere gesê het as jy wat goed is weet om vir jou kinders goeie dinge te gee. Veel te meer sal jou Vader in die hemel dit nie doen nie. Hy sal die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Hy sal nie as jy van brood vra vir jou 'n slang of 'n skorpioen gee nie. Wat bedoel Jesus? Wanneer die Jode die woord hoor skorpioene en slange in so 'n konteks, hoor hulle altyd wat? Boosheid. Demone. Satan. En daai slot, daai moeilike slot van Markus 16 vers 9 tot 16, julle sal op slange en skorpioene trap, bedoel nie letterlik nie, dit bedoel jy sal op die Satan trap. Julle sal die krag hê oor die bose. So slange en skorpioene is sataniese magte. Sodra jy dus hoor hierdie springkane het die krag van skorpioene, dan hoor jy wat? Dan sit nie ekskuus soos wat Hel Lindsey sê, o nee, dit is die Amerikaanse Wasp helikopters wat Vietnam invlieg met daai mesiele wat hulle so skiet nie. Dis 'n bietjie 'n afskaling van die groteskheid van 'n sataniese verdonkering. Dit is dis so springkane. Wat doen springkane? Wat is die probleem met springkane? Hulle plaag. Hulle hulle vat alles. Hulle maak gelyk. So uit hierdie donker tyd kom sataniese magte en hulle die krag van die sataniese skerpioene. So dis 'n baie sinistere beeld. En hulle val net mense aan, maar hier's 'n baie interessante opmerking. Jy moet hom fyn lees. Hierdie is 'n geweldige opmerking. 9 vers 4. Wie word geteken? Nie Christene nie. Christene is nie in die vuurlyn, in the line of fire van hierdie sataniese magte nie. Jy moet nou mooi hoor wat hier gebeur. Satan word gebruik om Satan se mense te pynig. Dink dit vir jou na interessante ene. So wie is in die teiken? So die Here maak hierdie onderaardse diepte oop en hy stuur sy engel, maar weet jy wat gebeur? God is nou reeds besig om mense wat nie in hom glo nie in sy versuur te hê. En hy gebruik die Satan. Ek verstaan toe ek hierdie teks gelees het die eerste keer en dit my tref soos 'n weerligstraal. Toe onthou ek, toe verstaan ek die eerste keer wat Martin Luther bedoel het. Hy het altyd gesê, "Man, jy moet tog een ding van die Here ook verstaan as jy oor die duiwel dink. Die duiwel, wanneer hy die Here pas, neem hy hom in sy diens en gebruik hy hom soos 'n lakei." Hy het gesê die duiwel is God se aap. Luther het dinge so reguit gesê. En waar dit God pas, dan pluk hy die tou en dan val die duiwel op sy gesig en ander kere dan laat hy hom so bietjie sukkel, maar hy laat gewoonlik laat hy sy eie mense byt. So die mense wat nie die seël van God op hulle voorkop het nie, verstaan jy nou hoofstuk 7? Toe die weder toe die eindtyd begin, toe Jesus in die hemel is, wat het hy vir sy gelowiges gedoen? Hy het hulle geseël. En God sê vir Satan, hande af. Hands off. My mense is myne. So jy kan nie En jy mag nie as jy 'n Christen is nie, dit behoort Christendom 101 te gewees het. As jy 'n Christen is, mag jy nie en behoort jy nie te sê as dit met jou sleg gaan bestraf nie. Hoor jy? God straf nie Christene deur hulle terug te kry nie. Hoekom nie? Jesus het klaar die straf gedra. Christene ly, Christene gaan dood. Dit gaan ons sien in hoofstuk 11. Teken nie ons is skotvry nie, maar nooit mag 'n Christen slegte dinge wat met 'n Christen gebeur nie sien as 'n manier dat die Here jou wil terugkry nie. Ek onthou jare terug. Ehm um, ek was nog 'n jong leraar by 'n gemeente in Kenton Park. Ehm um, is daar by die skool waar Maritjie skool gehou het waar jy al onthou daai kinders ontvoer. Ehm um, deur daai een man met die van van rooi en En toe die laaste ou dogtertjie ontvoer is, toe kom haar 'n predikant toe sê nee, die Here het dit toegelaat om Kenton Park tot bekering te bring. Nou as hy net Openbaring 9 vers 4 gelees het. God het nie 'n agenda nie want dit het Jesus gedoen. Jesus het in my plek my straf gevat. God kyk deur die kruis as hy na jou en my kyk, maar die maar maar die ander ouens wat nie in hom glo nie, het nie daai beskerming nie. Nie waar nie? Hulle is die werktuie van die bose en, en dis 'n belangrike opmerking. En hulle word mishandel vir 5 maande. Dit staan twee keer in hierdie hoofstuk, 5 maande. Nou die heel logiese verklaring vir hierdie 5 maande, dit is eintlik so logies. Dit baie ouens het allerlei lande idee hoekom 5 maande, maar die meeste ouens het gesê in die antieke wêreld is so lank sprinkane leef, 5 maande. Dis die lewensiklus van 'n sprinkaan. Ek weet nie of dit so is nie. Dis wat die wat die mense gesê het. 'n Sprinkaan het hulle gesê lewe so 5 maande. So lank soos wat daai plaag aanhou, is hulle op jou hakke. Dit raak nog erger, is erg, né? Maar dit gee my moed ook, dis nie so erg nie. Dit sê vir my jy moet tog nie dink die Satan en sy kohorte is vry vrystaande magte wat hulle eie want ek het ek het 'n idee baie ouens en ek wil dit versigtig sê ek wil nie sê jy moet die satan onderskat nie hy's 'n brullende leeu maar ek het 'n idee die kerk oorskat hom in die sin van almal dink hy's amper God se gelyke. Ek het al by tipe keer as ek hoor hoe mense oor die duiwel praat, het ek eendag vir 'n ou gesê, "Jy glo in 'n almagtige duiwel en net in 'n magtige Christen." Want jy glo as duiwel aanbidders se vloek oor jou sit, dan werk dit, maar jy glo nie as ons saam gebid het, dit werk nie. Ek herinner my ek preek op 'n aand by 'n kerk en iemand sê vir my, "Die hoofduiwel aanbidder het hulle gesien van die dorp is hier, nou moet ons bid." Ek sê, "Nee nee, ek bid nie daarvoor nie. Ek bid omdat Christus hier is. Christus is die Here." en hy is die triomfator. Kom ons kom ons bid omdat hy hier is. Nie omdat ons bang is vir die duiwel nie, maar omdat ons fees vier dat die lewende Here wat my in sy handpalm vashou, dat hy hier is. En ons skat nie die duiwel nie, maar oorskat hom ook nie. En wanneer dit God pas, draai hy die duiwel teen homself. En Jesus het een ding gesê, herinner jy jou in Lukas 12? Matteus 11 en Lukas 12. Geen huis wat teen homself verdeel is, kan bly staan nie. Toe hulle hom beskuldig hy's by Elsebel, toe sê hy, hoe kan dit nou wees? Maar daai huis sal val want hy's verdeel teen homself. God nie. Goed, ons gaan aan. Vers 7 tot 10. Nou raak die beeld nog meer van hier af tot die einde van hoofstuk 9 baie donker. Hierdie springkaan plaag word word nou amper in die vorm van menslike figure beskryf. En deur die eeue was die kunstenaars baie lief om dit uit te beeld. Hierdie sprinkane ehm um, word nou soos perde opgelei vir 'n oorlog. En hulle word soos mense beskrywe. Hulle het gesigte soos mense, vers 7. Hare soos vrouens, lang hare, tande soos leeu's, borsplate en ehm um, hulle vlerke maak hierdie baie geraas. Nou onthou ek hoe eufnie ons gesê dis daai Amerikaanse skeep vliegtuigskepe. Dis al daai groot geraas. Hy sê is al daai vliegtuie se engines so dreun. Mense moet daarom sê dis verbeeldingryk. Goed. En hulle hulle sterte vers 10 so skerpioene enlik aan vir 5 maande mense met daai angel seermaak. En die koning wat hulle het vers 11. Sy naam is Abaddon of in Grieks Apollyon. Dis die god, dis die engel van die onderwêreld. Hy voer hulle aan. So die onderwêreld, die doderyk is nou op aarde. Dis terrible, né? Dis is dis 'n dis 'n skrikwekkende vrees aan Johannes se beeld, hierdie sataniese ster, ag hierdie hierdie ster wat geval het wat hierdie rook losgelaat het, skorpioene op aarde. En dis asof in hierdie hele ding word uit die onderwêreld uit aangevuur, die die engel van die doderyk hardloop hierdie partytjie. Maar 'n gelowige het een goeie nuus gehoor. Christus het sy mense gemerk Dis die teks waarin jy moet vashou. Christus het sy mense gemerk. Ek onthou, ek onthou die verhaal. Dit het net weer by my opgekom, um, ehm, 'n ruk gelede het, het, het, het, het ek die boek weer gelees. Ek dink ek het al daaroor gepreek een keer hier, maar ek moet dalk weer. Ek weet nie of jy al daai boek gelees het van Simon Wiesenthal, The Sunflower. Simon Wiesenthal was in die Tweede Wêreldoorlog in 'n paar konsentrasiekampe um, as 'n as 'n Jood. Na die oorlog dalk sal jy hom daarvoor onthou het hy 'n bekende nasiejagter geword. Het hy daai ouens dan Suid-Amerika gaan haal uit baie beroemd geword. Simon Wiesenthal skryf die die boek The Sunflower waarin hy vertel ehm um, die boek se naam kon daarvan aan hy het altyd as hy so ek, ek dink hy was op 'n Auschwitz. Ek kan nie onthou by of hy in Boegenwald was of al die kampe waar hy was nie, maar hy was 'n paar. Het hy altyd deur die vensters gekyk en dan dikwels ook by hierdie kampe het die Duitse soldate as hulle van die oorlog afkom gelê en het baie van hulle gesterwe daar in die hospitaal. En elke keer as 'n Duitse soldaat begrawe is, het hy 'n sonneblom gekry. En as 'n Jode begrawe is, het hy niks gekry nie. Hy sê dan het hy altyd gekyk na die sonneblom. Maar hy vertel die verhaal dat kort voor die einde van die oorlog roep 'n suster hom en vertel daar is 'n gevangene, ag 'n SS soldaat wat hy moet kom sien. En hy stap in die vertrek in en hier lê hierdie man en toe hy hom sien, toe weet hy, hierdie ou sterf. Hy is op sterwe. En hierdie SS-offisier gryp sy hand vas en sê hy kan nie sterwe voordat 'n Jood vir hom vergifnis gegee het nie. En hy vertel vir hom die storie hoe hulle in Rusland was en toe die Duitsers begin terugval uit Stalingrad het hulle in 'n hinderlaag ergens vasgeloop. En toe is daar 'n klomp van sy soldate doodgeskiet van die SS ouens. En soos hulle terugval, kom hulle in 'n Joodse dorp haar klomp Russiese Jode is. En hulle is so kwaad dat hulle eenvoudig al daai Jode in 'n een dubbelverdieping gebou injaag. Een van hulle groot masjiengewere opstel en 'n handgranaat in die gebou ingooi en soos hulle uithardloop die Jode, skiet hulle die laaste een dood. Om wraak te neem omdat sy soldate dood is. En hy is toe swaar gewond. En hy lê daar en hy vertel vir Wiesenthal hy hy, hy was 'n Christen. Hy's hy was in die kerk in die Lutherse kerk, hy het die Here geleer ken, maar hy het die Here verloor. Maar hy kan nie sterf as 'n Jood om nie vergewe nie. En die man hou sy hand vas. En die boek The Sunflower gaan onder andere daaroor dat Wiesenthal vir mense vra na die oorlog, wat sou jy gedoen het as jy in my skoene was? As jy in daai kamer was? As jy daar was? Daai man het al jou mense vermoor. Hy hou jou hand vas en hy vra vergewe my. Dan stuur hy dit onder andere in die latere uitgawe van die boek aan 'n groot klomp wêreldleiers, aan die Dalai Lama, ek dink aan Desmond Tutu, wêreldleiers. Wat sou jy gemaak het as jy in daai kamer was in die hel? Soos in dit is nou letterlik um Openbaring 9 se hel, sataniese verduistering. Is dit Eli Wiesel wat sê God kan amper nie al suits gewees het nie, het net skaam gekry en weggekyk. Is dit um Jehuda Buiken wat daai skildery gemaak het. Wat aangrypend is is vandag nog in die Yad Vashem waar hy ehm um, waar hulle die die as wat uit Auschwitz se oonde geblaas het het hulle gevat om die pad moes hulle die pad maak en sy pa verbrand want hy het die skets gemaak hoe sy pa eenmiddag hy weet dis sy pa wat brand dan blaas die as uit en dan moet hy die pad gaan maak en dan reken hulle maar hulle pa se as nie net verbrand lê met die as wat daar uitblaas, daai verskriklike as, moet hulle dan op die pad gaan instamp. En en en dan vra vra ehm um, Wiesenthal wat sou jy gemaak het? Weet jy wat het hy gedoen? Hy het sy hand losgetrek en uitgestap en niks gedoen nie. Toe hy terugkom later, toe is die man dood. En hy vra, wat sou julle in my skoene gedoen het as julle in die hel was? Van Auschwitz of waar ook al as dit Boegenwald of so aan, ek weet nie. En dan sê almal nie het reg opgetree, social justice, ons kan nie vergeet nie. En ek onthou eers het ek dit gelees. Ek kan nie onthou of dit selfs ingesluit is in daai boek nie van 'n jong predikant in Harlem in New York, 'n man van kleur wat dit lees en sê, "Oh, if my Jesus were there." If he was in the room, letterlik if he were in the room, dit is 'n wens. If he were in the room, it would have been different. why Jesus was there. Bedoelende as hy in jou hart was. Want ek het julle mos al vertel van my held baie kere. Van Maximilian Kolbe. Ek kan dit nie anders as om dit weer te vertel nie. Want dis die storie van Openbaring wat as ek hierdie teks lees, waar is ek? Van van van van ehm um, ek wil nog eendag in daai kamertjie gaan sit waar hy was voor sy dood. Waar hy's in Auschwitz. Een van die min Christene wat na Auschwitz is. Hy word as 'n Christen in Auschwitz gegooi om te Jode red as 'n priester. En op 10 Augustus 1941 ontsnap daar mense. So dink hulle. En die reël is 10 mense word willekeurig uitgekies en jy kan gaan, jy kan gaan. Die reël in Auschwitz is dan gaan jy. Ons maak 10 mense dood namens jou. En hulle kies 10 Jode. En een Jood as 'n uh, 'n uh, um, Poolse Jood met die naam ek hoop ek onthou hom reg, Francis Czech Gajowniczek val voor die kampkommandant neer en hy smeek om genade en die kampkommandant lag hom af. In die volgende oomblik staan die een Christen na Auschwitz en hy stap vorentoe en hy sê kan ons plek ruil. Want Christus het sy mense gemerk. So wanneer God sy een kind daar is in daai laaste 10 dae wat hulle lewe, hulle word uitgehonger en hulle almal sterf Ehm um, oortuig hy eenaand 'n soldaat en hy, hy gee vir die mense nagmaal, hy stel hulle aan die Here voor, so in die hel kan Jesus ook <laughs> wees van Auschwitz. En dan op die 14 Augustus, as die kampkommandant so kwaad is, hy maak deur daai man, hulle druk 'n suur inspuiting in sy arm, spuit hom in en hy's dood en hy word verbrand en niemand, niemand, niemand, niemand sou geweet het van Kolb in die behalwe dat Gajov Nischek bly leef het tot Maart 1995. En sy storie vertel het. En mens kan vandag nog in Auschwitz in die plekkie gaan sit. Is dit nie aangrypend nie? So ek moet hierdie stories vertel om te sê die hel is verskriklik, die lewe is donker, maar jy het net een Christen nodig om te weet, ek is 'n gemerkte van die Here. Goed. Goed, en dan bring dit ons by hierdie so uiteindelik as die 6ste trompet blaas, vers 12 tot 19, is dit regtig 'n sataniese oorlog. Ehm um, al hierdie magte trek op en Ehm um, dit bring ons amper by die einde van die eindtyd weer 'n keer, soos wat hoofstuk 6 gedoen het. Dit is dis daar by die Efraatrivier word hulle almal bymekaar gemaak. Nou wat is die simboliek? Ek het nou gesê in die begin tyd bepaal en tyd histories. Die Efraat is die grens van die Romeinse ryk. Die Romeine het gesê al die barbare bly aan die kant die Efraat. Ehm um, so dis die grens tussen beskawing en barbarisme. So die sataniese magte kom van daai barbaarse plek aan die kant die Efraat. Dis wat dit letterlik beteken. Dit was die oostryk van die Romeinse uh ryk vers 14. En die vier engele laat hulle los en dan het ons hierdie sataniese optrek van die magte wat jou amper bring by die wederkoms toneel van hoofstuk 6. En hulle is duisende der duisende. En dan word 'n derde weer van hulle almal doodgemaak vers 18 Maar ehm um, die oorblywende mensdom bekeer hulle nie. So dit dit versimboliseer die oorloë van die mensdom hierdie teks. En ons het genoeg daarvan. Paar jaar terug het ek erns gelees, ek het nou onlangs nie weer gekyk nie, hoeveel running battles, oorloë en so aan is in die wêreld aan die gang. Daar's ouens wat boekhou daarvan. Dis baie. Baie. Ehm um, Eerste Wêreldoorlog, die Tweede Wêreldoorlog, die Romeinse Ryk, Elke ryk het deur bloed en oorlog aan bewind gekom. En na elke oorlog het nog minder mense hulle bekeer. Tweede Wêreldoorlog het meer ateïste gelos as gelowiges. Ehm um, so dit het geen effek hierdie geweldige straf om mense na die Here toe te bring nie. As Christus jou nie deur sy genade trek nie, sal God se straf nie. En ek sê dit altyd vir ouens as ek Openbaring lees en en ek ek sê dit nie ligtelik nie, moet my nie verkeerd tog verstaan nie en ek's ook nie daarteen dat mense sonde uitlig as dit nodig is nie. Maar ek het al dikwels gehoor ons moet meer oor sonde preek, maar jy sien mos nou hierso. Dit bring nie bekering nie. Wie wie bring bekering? Die Heilige Gees. Hy moet jou oortuig. En Christus kom nie en sê ek gaan jou straf nie. Hy sê ek is die brood wat lewe gee. Ek is die lig vir die wêreld. Ek is die opstanding. Kom na my toe en jy sal lewe ek gaan vir jou Johannes 10 10 lewe in oorvloed gee. So Christus nooi uit. Straf kry net terug. Maar as Christus nie in jou lewe is nie, kan jy nie verander nie. Ons laaste kwartier en dit bring ons by Openbaring 10. So wat sê hoofstuk 9 8 en 9 vir ons? Die skepping lei na 'n bose realiteit in die wêreld. En tot wanneer sal dit aanhou? tot by die wederkoms. Slegte nuus is die VVO gaan ons nie help nie. Oom Boris gaan ons nie help in Londen nie. Oom oom Donald gaan ons nie help nie. Hulle haarstyl gaan ons ook nie help nie. Ekskuus. Ehm um, so ons is ons is ons moet bid. Ons moet werk vir vrede. Ons is nie Jehovah getuies wat vertel die wêreld word beter en beter en op 'n dag is alles reg. Dis wat Jehovah getuies onder andere glo. Die wêreld gaan op 'n dag net 'n beter plek word. En ek hoor baie mense, die Amerikaners het 'n ding daaroor en hulle baie sterk humanistiese strook van jy moet eh, weet I want to be a better person. Nou ek weet ook nie hoe lank hou dit nie totdat die volgende moeilikheid kom nie. En ek wonder ook altyd beter as wie en wat is jou norm? Wat bepaal beter as wat? Nee nee, ek wil deur die Heilige Gees verander word. Ek wil nie myself beter en beter word nie. Dis maar wat die fariseërs gedoen het. Ek word 'n beter mens. Maar hoofstuk 10 het goeie nuus terwyl al hierdie chaos aan die gang is en ons op die drempel staan van die wederkoms aan die einde van hoofstuk 9 sien Johannes 'n totaal ander visioen. Vars en nuut. Hy sien hoe kom 'n engel na hom toe terwyl ons al hierdie oordeelsengele het. En dis 'n reuse engel. Kyk sommer net saam met my daar in die teks, vers 1, 2 en 3. Dis 'n engel wat so groot is dat hy in 'n wolk aankom. Dat daar 'n reënboog om hom is. Dat sy gesig soos die son brand. Dat sy bene soos pilare van vuur is. Nee, dis nie die Here Jesus nie, want die Here Jesus en engele is nie dieselfde nie. Dis die aardsengel waarskynlik, die hoofengel. Ek dink so, dit word nie gesê nie, maar dit klink amper of dit die aanvoerder is, Mikael waarskynlik maar dit word nie gesê nie. Dit is ook nie nodig dat ons daaroor hoef te spekuleer nie. Wat belangrik is, hy so groot, sy een voet is op die see en sy ander voet op die land. Nou wat sien ons gebeur met die see en die land? Hoofstuk 8 word geteken. Maar God sit sy voet nog steeds op die land. Dis my wêreld. Julle verstaan ook iets van daai beeld. Dis myne. Dis nie dis dis verskriklik wat daar aangaan, maar maak geen fout nie. My engel staan op my terrein. Julle kan dit vernietig soos julle wil, maar dis myne. En iemand sal rekenskap gee, maar dit wys ook die grootheid van die engel, maar dit wil ook God se besitreg op sy wêreld uitdruk. En daai engel roep uit met sewe donderwere vir 'n stem. En en dan dan nou hoor hy hy moet skrywe, maar hy moet dit nie neerskryf nie en dan tel die engel sy hand op, dis heel simbolies en dan het hy 'n gelofte wat hy aflê ehm um, dat dat dat wat nou gaan gebeur gaan gebeur en dan vers 8 kry hy opdrag uit die hemel Johannes Nou let gou op wat hier gebeur engel kom uit die hemel hy staan voet op die land voet op die see wat sê God is nog in sy wêreld Daai nou, engel het 'n baie sterk profetiese stem en dan sê God uit die hemel Johannes daar's iets in daai engel se regterhand 'n boekie en jy moet dit gaan neem daai engel wat sy voet op die see en sy voet op die land staan en jy moet dit eet. Esegiel 2 en Esegiel 3. Miskien ehm, Jeremia 33 ook. Eet die woord. Eet die woord. Eet die woord. Mooi. Johannes gaan eet my woord. Die wêreld brand en die Here, dit klink so amper Dit is almal irrelevante ding. Moet die kerk nie wapen nie, moet ons nie 'n week van gebed afroep nie, moet ons nie vas en bid nie. Ja, dit alles, maar Johannes eet my woord, eet die woord, eet die boekie. En dan vat hy vers 10 uit die engel se hand. Ehm um, ek wil nou nie neem hy die uh, boekie. Ehm um, Segiel 2 vers 9 tot 10 het ons ook al reeds in daai boekie gekyk. God se raadsplan. Onthou julle Christus het die seels oopgemaak. Hier staan die engel weer met God se raadsplan. En hy sê vir Johannes: Hier's jou kos. Kom ek flits gou terug. Petrus, Johannes 6, Kapernaum, een van die skokkendste hoofstukke van die Nuwe Testament as jy hom deurlees, van hoofstuk 6 vers 1 tot daar by die vers laat 50s wat hy het. Saam met Matteus 23 vir my en Markus 3, die drie skokkendste hoofstukke in die Nuwe Testament. Dit begin skitterend. Jesus vermeerder brood. Hy loop op die see. Duisende glo en ewe skielik verlaat hulle almal hom. Want hy weier om weer brood te maak. Uiteindelik gaan dit so sleg dat almal weggloop. Soos ek altyd sê, die opskrif oor Johannes 6 is how to grow your church from 8000 to 12 people in 24 hours. Dis wat gebeur. Almal is weg. Niemand kom meer na Jesus toe. Toe hulle sê hy moet sy lyf eet en sy bloed drink, toe sê mense nee, daar gaan ons sterkte, ons soek kos. Ons soek 'n nuwe Moses. En Jesus sê Moses het vir julle brood gegee en julle is dood. Ek gee lewende brood. Nee, nee, nee, nee, ons soek regte brood. Hulle loop almal. Wat sê Petrus as Jesus vir Petrus vra? Petrus, wil jy nie ook loop nie? Nee nee, Here, U doen wonderwerke. Nee nee, wat sê Petrus? U het die woorde wat lewe gee. Mense volg altyd vir Jesus oor wonderwerke. Die ouens wat reg volg, is of wat hom volg oor sy woorde. Hoe jy mag maar as hy Jesus nie 'n wonderwerk doen nie, want hy weier om nou 'n wonderwerk te doen, dan loop almal. Ek bedoel ken baie mense wat sê as die Here wonderwerk doen, sal hulle glo en ek weet baie ons het 'n wonder geloof. Hulle glo net solank soos daar wonders is en daarna wonder hulle net of daar weer een gaan kom. Maar dan is dit klaar as jy hou op glo, maar wanneer jy Jesus se woorde geëet het. Onthou jy Jesus het dit gesê vir die Satan in Lukas 4, Matteus 4. Ek het kos wat anderster is wat jy nie kan hê nie. God se woord is voeding, nourishment. Dis kos. Eet die woord, Johannes. Eet daai boekie. Daai selfde wil van God word aangegee. My my interpretasie van Openbaring 10 Hierdie teks sê ek is uh ek het nou daar sê Jeremia. Ehm um, hierdie eet van hierdie boekie is na my wete die herhaling van die sendingopdrag van Matteus 28. Gaan na al die nasies toe. Maak hulle my disippels. Want hoor wat kry Johannes die opdrag net daarna. Net nadat hy die boekie geëet het, ek gaan nou terugkom na die smaak wat dit maak. Toe die boek eet, vers 11, toe sê die engel, gaan profeseer vir baie mense in tale en volke. Dis die herhaling, dink ek, van Matteus 28. Gaan na al die nasies toe hoe sê Otto Dallas Willard gesê kyk in Engels praat ons van the great commission die groot opdrag en hy het altyd gepraat van the great omission want meeste Christene doen dit net die see weggevat hy sê from to most Christians it's the great omission we don't maar wat het gebeur hoekom het Jesus 'n engel stuur om hierdie opdrag te herhaal ek dink ek dink die kerk het gewoonet net nie gedoen nie En die kerk kyk na hierdie chaos van hoofstuk 8 en 9 en sê, gedoorie waar berge val op ons, heuwels bedek ons. Ons sit by die volgende geestelike liggaam en ons bid vir 'n wegraping hemel toe. Here kom tog gou. Here, dit kan nie so aangaan nie. Red ons, dis klaar. Die kerk sit het julle ook al gesien baie kerke lyk like of hulle in 'n geestelike banker as hulle kruip weg en as jy hulle kyk hoe gaan dit daar. Die wêreld is verby ons 'n ver plek. Ons is bang en kyk hoe gaan dit. Maar Jesus sê julle moenie vlug nie. Ek het julle mos gemerk. Julle is myne. Johannes 17 vers 15 ek het mos vir die Vader gebid dat hy hulle van die bose sal bewaar. My gebed is verhoor. Bose magte, ek straf julle nie, ek hou julle my hand. En ehm um, eet my woord Johannes, daat iets bygekom. Wat het die ouens nie gedoen na Matteus 28 nie? Die Bybel nie genoeg geëet nie. Wat het jy nodig as jy moet uitgaan? Kos. Waar kry jy kos? God se woord. En dit diep inneem, deel van jou metabolisme word. Jy word mos wat jy eet sê die dieetkundige, is nie waar nie. Wat jy eet. Wat doen die woord as Johannes dit eet? Dit het twee effekte op sy metabolisme. Dit is soet in die mond, bitter in die maag. Dit's 'n baie interessante ding wat hier gebeur. Herinner jy jou toe ons net nou hoofstuk 8 gelees het, het ek verwys na bitter als wat daai bitter kruie wat jy eet, dieselfde Griekse woord vir bitterheid wat mense se dood maak, maak lewe wanneer dit in die Here se hande is. Daai bitterheid maak nie dood nie, maar in die wêreld as jy deel is van die sataniese bitterheid, sterf jy. jy onthou julle daai einde van hoofstuk 8, daai bitter als wat tref, toets baie mense dood. Selle Griekse woord vir bitterheid word gebruik, maar wanneer dit in God se hande is. So wat sê hierdie beeld? Kom ons dink gou, wat beteken die beeld prakties? Wat wil Johannes sê? soet in die mond, maklik om te in te neem, moeilik om te verteer om te doen. Maklik om die Here se woord te hoor, lekker. Moeilik om dit te doen. Uh, ek ek herinner my aan die bekende Amerikaanse teoloog Harvey Cox wat gesê het there's a difference between belief met 'n f belief and faith Hy sê believe to believe in something is not necess necessarily to um live what you believe. Jy kan baie maklik glo die wêreld is rond. Dit maak niks aan jou nie by wyse van spreuke. Jy kan glo die Bybel is God se woord. Ja. Johannes sê jy kan selfs glo die duiwel is daar. En maar wanneer God se woord deel van jou metabolisme word, is dit iets anders. Dis swaar. Ek het hierdie briljante, ek kan nou net nie onthou wie nie. Ek onthou dit nou baie goed. 'n Briljante aanhaling. Dink is Eli Wiesel. Wat sê geloof? Hy sê dit sou vir my baie makliker gewees het om nie te glo nie. Geloof maak dinge baie keer moeilik. En hy's reg, weet jy? Dit's baie makliker om soms As die stroom daar loop, ek dryf saam. As die stroom daar dryf, daar gaan ek weer soontoe. Dit's alles vir almal. Niks vir niemand nie. Maar jy moet beginsels lewe met die Here se woord as jou lig. Dan moet jy partykeer sê ek kan nie. Ek kan nie. Dit bots met alles wie ek is in Christus. Ek skree uit. Nie dat ek nie wil nie, maar ek het net nie 'n keuse nie. Ek kan nie eens almal lieg saam lieg nie. Ek kan nie eens almal daai kant toe gaan en is in die donker in agter hulle aangaan net omdat dit die smaak is nie. Soos jy die woord eet. En dan, hoor nou, in hierdie donker wêreld, die oomblik toe Johannes daai woord geëet het, het hy krag. Toe het hy krag, toe kan hy God se wil gaan bekend maak. Want ek wil begin afsluit, nie ons daar nog so 'n paar minute. Engele kan nie preek nie. Dis 'n verskriklike ding. Die grootste engel in die hemel kom na Johannes toe met die kragtigste woord. Hier's God se woord, Johannes, jy moet dit doen. Engele kan nie preek nie. O, ek is seker as ons vanaand, as die Here vanaand die hekke lig en vir sy engele vra, preek. Is die hele wêreld môre Christene? Ek vermoed as Michal kom, sal hy vir jou sê met sy vuurige swaard, bekeer of jy vat nie of nie. Sukkel nie met Michal nie. Maar jy verstaan, die engele weet wie's Christus, maar hulle kan nie preek nie. Hulle is nie evangeliste nie. Daar's net twee wat kan preek as ek dit nie mis het nie. Dis dis mense in klippe, sê die Bybel. God sê die hele tyd klippe gaan preek. Hy sê die hele tyd Joshua sit 'n klip reg op daar in Joshua 24. Klip gaan preek. Klip gaan bevestig. Klip sal eendag getuienis af lê. Josua sit 'n klip op, as hulle daar in Josua was, het 3 deur die Jordaan gaan. Die klip sal bevestig, ons is hier deur. Die Here roep in Micha 5 die klip, hy sê die klippe sal getuig dat ek die waarheid praat. Die Here Jesus as hy Jerusalem inkom, sê as julle my stil maak, sal die klippe dit uitroep. As julle my kinders stil maak wat uitroep Hosanna, sal die klippe begin preek. Soos net mense in klippe wat kan preek. Nie engele nie. So Johannes Ek stuur my grootste engel. Die engel wat so groot is dat hy my hele wêreld vol staan. My aanvoerder van my weermag. Maar weet jy Johannes, hy gee vir jou dit wat ek in my hand het. Onthou jy in hoofstuk 5 wat het Jesus uit God se hand gevat? God se wil. Wat doen Jesus gee vir sy kerk? Sy raadsplan. Dink gou saam met my vir 'n oomblik, wat was Jesus se laaste gebed? Vader, um, soos U my gestuur het, stuur ek hulle. Vader, ek bid dat die eenheid wat daar tussen U en my is, in hulle sal wees. Wat het wat doen Jesus in Johannes 20 pas nadat hy die dood uit opgestaan het en hy stap daar by sy kerk in daar in Johannes 20 waar sit vers 19 tot 29 waar die kerk wegkruip vrede vir julle. En blaas hy op sy kerk, ontvang die Heilige Gees, dan sê hy soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Dan gee hy vir hulle die gesag um, om in my naam te gaan. En hier word dit bevestig. So hoofstuk 8 vertel derde van die land, derde van die lug, derde van die varswater, derde van die see word getref. Hoofstuk 9 vertel van hierdie sataniese poging tot 'n godsverduistering. En dit het dit verlei baie mense. Dit is so springkaanplaag wat uiteindelik 'n menslike monster word wat skorpioen angels het, sataniese magte wat ongelowiges pynig en uiteindelik tel dit momentum op en is die hele wêreld in 'n bose aanslag. Maar hoe meer oorlog daar is, hoe minder bekering is daar. Daar's nie bekering. Oorlog bring nie mense terug na die Here toe nie. Maar wat doen 'n kerk in 'n tyd soos hierdie? Gaan kruip ons in 'n geestelike banker weg? Soos ek nou gesê het, bid ek vir die volgende vlug hemel toe. Nee nee. Here gee my u woord. Wat doen u woord? Psalm 119, dit vers 103. U woord is die lig vir my pad en die lamp vir my voet. En jy moet een ding kyk van het, van van lig. Kyk bietjie vanaand, jy kan dit gaan probeer as jy nou nou by die huis aankom. As daar een ding is waarvoor donker skrik, is dit lig. Ja, jy moet dit sien. Dis jou, sien hy lig aan sit, dan hy donker weg. Dis waar is hy donker? Is net weg. Donker skrik hulle mors dood. Jy kan gaan kyk, dit kan skrikwekkend donker wees. As jy jou selfoon aan, sê donker, daar gaan ons. Die hele plek, die donkerte kan so op jou kruip. Jy kan net 'n vuurhoutjie trek en dan sê die donker ag nee, daar gaan ons alweer. En dis wat die Here sê. Weet jy wat? Lig is altyd sterker. En jy is my lig. En my woord is jou lig. Eet my woord. Wat het jou wat sê wat sê Paulus met ons met die woord doen? Oordink dit dag en nag. Psalm 1 sê dit ook. Josua 1 sê dit ook. Oordink die woord. So kry die woord in jou kop, kry die woord in jou hart, kry die woord in jou stelsel Laat toe dat die Heilige Gees 2 Korintiërs 3 die woord op die tafel van jou hart skryf. En raai wat? Dan praat jy wat? Wat mos in jou hart is? Dit is mos logies as God op my hart skrywe en ek praat harttaal, gaan dit mos die Here se taal wees. As die Here se woord in my hart is en in my gedagtes, dan sal dit mos hier kom en hier kom en wat ek doen. Dis die Here se antwoord. So die Here se antwoord, hy stuur sy kerk uit. Hy sê gaan eet my woord. En raai wat? Nie is die poorte van die hel sê Jesus in Matteus 16. Nie die poorte van die hel sal hierdie getuienis stil maak dat ek die Christus is nie. 2000 jaar probeer die wêreld Christene stil kry. En raai wat? Onward Christian soldiers. Mag die Here ons seën daarmee. Volgende week lees ons hoofstuk 11, 12 en so eentjie in 13 en ons kyk hoe ver trek ons met hoofstuk 13 as die Heer wil gaan ons 'n bietjie daarmee besig wees. Kom ons sluit af met gebed. Here, as ons vanaand in hierdie hoofstukke is, ons ons bang, want nou is ons ook nie meer bang nie. Want Here, terwyl die skepping ly, is U ook genadig en het U U groot engel gestuur om te sê dis my wêreld, hande af, dis my wêreld. Here, en terwyl die sataniese magte moet 'n verduistering besig is van alle waarheid en alle lig en 'n rook in hierdie wêreld instuur wat alle mense se koppe amper verblind en mense so agter bose dinge laat aanhardloop. Merk u u kerk. Dankie Here dat ek so my voorkop vat, ek kan voel ek dra die seël van die lam. Dankie Here Jesus dat u ook die engel na ons elkeen toe stuur. En dat die boekie wat u in die hand het ook deur my geëet moet word. Gee dat ek die woord sal inneem. Dat ek saam met Petrus sal sê, Here, waar sal ek heen gaan? U het die woorde wat lewe gee. Dat ek dit vanaand ook geëet het. Gee dat ek nie bang sal wees en sal skroom nie dat ek saam met Paulus sal sê ek skaam my nie oor die evangelie nie want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Dankie dat ek glo, dis genade hou ons styf vas. Hou u kerk styf vas. Laat hierdie sataniese verduistering nooit u kerk tref nie. Laat u kerk die stad op die berg wees, die lig in die donker. En Here, as ons nou huis toe gaan, bewaar ons van die bose. Lei ons in die lig van die Here. In Christus naam. Amen.